neng apa sedih hatimu tak sawang bingung rasamu yen arep ninggal ke aku rasa mikir aku yen panjenku kuwi karepmu rabi songgo ndali aku ojo dipeksa atimu kuwi nresnani sojro ning atimu wis ra tresno aku piwas mengko kelo ing tembe mburimu pancen pesta rumangsani kahanan nurepku ramai do yen kowe ninggal kea. tak kira pian terus tan satu lus marang aku jebul cintamu apa sedih hatimu Tak sawang bingung rasamu Sampai jumpa karepmu rapi songgondel aku ojo tipe soatimu krasa jroning atimu wis ra tresno aku diwat mengko kelo ing tembe burimu pancen wis tak rumangsani kahanan uripku ramai do yen kowe ninggalke aku sanajan kabeh kuwi salahku tak kira en tresnamu